quiero disculpar porque eh, hace dos meses le he estado subiendo videos porque estaba muy ocupada. ¿Y lo pueden creer? Dos meses. Y eh, también otra cosa le quiero decir que traigo a una invitada especial, va a ser el reto del día de hoy. Así que vamos a presentar con un fuerte aplauso a Agustina. Y bueno, el reto que vamos a hacer hoy es de hoy es el de Calza la Y bueno, en lo que consiste el juego es... Y bueno, vamos a empezar. Nos vamos a tapar los ojos con esta... tapar con Presentamos. Ahora el descubrimiento de Agustina. Destápate. ¡Woo! Primera ronda, ganadora Agustina. Con dos puntos y con uno. Say something, I'm giving up. ¿Sabes? Te mato. Yo no estaba bichando. Por las dudas. Prontos, listos, sí, el tiempo corre. Espera. <laughs> y tres, dos, uno, ya. poner la tercera ronda. En 3, 2, 1, ya. Mm. dos puntos y Agustina ganó con tres. ¡En tu cara! Ay, como que me caía, no sé. <laughs> bueno, y acá arriba te va a aparecer un cartelito con una pregunta. Con tan solo darle clic, te va a aparecer una pregunta que te va a decir cuál debería haber ganado. Y entonces ahí tú le vas a dar Fiorella o Agustina. Ella fue la más mejor, pero se quiere. as